assalomu alaykum aziz hamyurtlar bugun sizlar bilan koronavirus kasalligini e, uy sharoitida davolash bo'yicha nimalarga ahamiyat berishimiz kerakligi haqida gaplashamiz agar bu kasallikning alomatsiz shakllari yoki yengil shakllariga e, chalingan bemorlar bo'lsa bunday bemorlar bugungi kunda shifokorlar tavsiyasiga ko'ra uy sharoitida davolanish rejimiga o'tkazildi bunda biz nimaga ahamiyat berishimiz kerak demak uyimizda bemor bo'ladigan bo'lsa birinchi navbatda bu bemorlarni biz qolgan qolgan oila a'zolaridan alohidalashimiz kerak ular uchun maxsus xona yotoqxonalarni maxsus qilib ajratishimiz kerak bo'ladi yoki bo'lmasam uyimizdan bir e, burchakni ular uchun alohida ajratib qo'yishimiz kerak bo'ladi bu bemorlar uchun alohida idish tovoqlar va e, kiyim kechaklarni alohida ajratishimiz kerak bo'ladi chunki bu idish tovoqlar bemor foydalangan idish tovoqlar hammasi issiq suvda yuvilib va maxsus e, mana shu tayyor eritmalar asosida uni zararsizlantirishimiz kerak bo'ladi bemor ishlatgan sochiqlari e, dast uni ishlatgan kiyim kechaklari hammasi umumiy oila a'zolarini kiyimlaridan ajratgan holda ularni alohida yuvishimiz buning uchun 60 daraja va undan e, yuqori issiqlikda bo'lgan issiq suvga bo'ktirib qo'ygan holda yuvishimiz va uni chayib yaxshilab quritib dazmollab keyin ishlatishimiz kerak bo'ladi iloji boricha bemor yotadigan xona e, tez tez shamollatib turilishi bo'lishi kerak bo'ladi yoki mana shu xonadagi e, deraza ochiq tursa yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi shu bilan birga mana shu bemor yotgan xonada e, viruslarni xonadagi sathlarga o'tirib qolishini va bu orqali oilani qolgan a'zolarini zararlanishini oldini olish maqsadida xona namli dezinfeksion e, suyuqlik asosida tayyorlangan mana shunday maxsus eritmada biz xonani namli tozalash ishlarini o'tkazishimiz kerak bo'ladi bu tozalash ishlari har ikki soatda amalga oshirilishi kerak bo'ladi bemor bor xonadonda albatta bemor oila a'zolari bilan iloji boricha muloqotni kamaytirishimiz kerak bo'ladi chunki mana shu muloqotlar orqali havo tomchi yo'li orqali oilani qolgan a'zolariga ham bu kasallik yuqishi mumkin bo'ladi bemor parvarishida uni ovqatlanishi judayam katta ahamiyatga ega ega chunki mana shunday bemorlar kuniga kamida e, uch litrdan besh litrgacha bo'lgan suyuqlikni qabul qilishi kerak bo'ladi va shu bilan birga bu suyuqliklar nimadan iborat bo'lishi kerak choy bilan qahvani o'rniga biz ko'proq mineralsiz bo'lgan suvlar e, mineralli suvlarni gazsiz bo'lgan mineralli suvlarni kompotlar yoki turli e, dorivor o'simliklardan tayyorlangan damlamalarni tavsiya qilgan bo'lardik shu bilan birga limonli choy e, zanjabilli choylar ham aynan bugungi kunda ularni tarkibida askarbin kislotasi va immunitetni ko'tarish xususiyatlari ko'p bo'lgani uchun bemorlarga bunday choylarni tez tez berib turish tavsiya qilinadi shu bilan birga bemorlarimiz kuniga besh mahal ovqatlanish ovqatlanishi kerak bo'ladi bu soat 11 da biz ikkinchi nonushta va soat 4 da albatta bemorlarga tolma choy berishimiz kerak bo'ladi ovqatlanish ratsionida ko'proq meva sabzavotlar bo'lishi kerak bo'ladi chunki bu meva sabzavotlar e, askorbin kislotasiga boy bo'lganligi uchun organizmni shu immunitetini kuchini ko'paytirib uni mana shu virusga qarshi kurashish e, xususiyatini yanada ham oshiradi demak nima bu e, olma masalan bugungi kunda davlatimiz mana ko'rib turibmiz mamlakatimiz e, meva sabzavotlarga ayniqsa g'arb pishgan payt hozirgi yozda bular har birimizni uyimizda bor sabzi olma e, ko'katlar karam bulg'or qalampiri bulardan e, barvaq holda tayyorlangan salatlarni tez tez iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi beradigan ovqatlarimiz asosan suyuq ovqatlardan iborat bo'lishi kerak bo'ladi bunday bemorlarga achchiq sho'r kuchli qovurilgan tez va yarim holda tayyorlangan fast foodlarni berishdan cheklashimiz kerak bo'ladi shu bilan birga e, bunday bemorlar gazli muzdek holdagi ichimliklardan o'zlarini cheklashlari kerak bo'ladi endi e, agar bemorda mana yengil shaklda yoki alomatsiz shakldagi bemorlar bemalol harakat qilishlari mumkin bo'ladi buning uchun ular kun bo'yi e, o'rinda yotmasdan Э, albatta harakat qilishlari kerak buning uchun o'sha kundalik jismoniy mashqlarni ertalab turganimizdan keyin badan tarbiya mashqlarini bajarishimiz zarur bo'ladi va shu bilan birga e, har e, har ikki soatda yengil bo'lgan o'n o'n besh minutlik mana shu e, yengil mashqlarni bajarish kerak bo'ladi chunki aynan mana shu mashqlar orqali organizmda qon aylanishi yaxshilanadi va har bitta organga mana shu iste'mol qilayotgan dori darmonlarimiz ovqatlarimizni to'liq yetib borishi va shu orqali organizmni kuchini E, ko'tarilishiga yordam beradi endi bundan tashqari aytishimiz kerakki bemorni e, shaxsiy gigiyena qoidalari haqida ham aytib o'tishimiz kerak mana shu virusni e, bemorni o'zidagi zararini kamaytirish uchun nima qilishimiz kerak buning uchun bemorni o'zi ham tez tez ovqatlanishdan oldin hojatxonaga kirgandan keyin har bir harakatdan keyin tez tez qo'llarimizni sovunli iliq suvda krandan oqib turgan suvda yuvib turishimiz kerak bo'ladi bemor uyda yurgan bo'lganda albatta niqobda yurishi kerak chunki havo tomchi orqali aholini e, e, oila a'zolarimizni bu kasallikdan zararlamasligimiz kerak bo'ladi bundan tashqari kuniga ikki mahal mana kunni issig'ini ahamiyatga olgan holda kuniga ikki mahal dushda cho'milib turish bu faqat foydadan xoli bo'lmaydi bunday bemorlarni uzoq vaqt issiq vannalarni qabul qilinishini hozir cheklashimiz kerak bo'ladi shu bilan birga agar e, biz shilliq qavatlarga ham ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi e, tez tez tomoqni e, tuzli eritma bilan tayyorlangan mana shunday maxsus eritma bilan bunga bir ikki tomchi yod tomizsak ham bo'ladi tomoq va burunni chayib turish ham foydadan xoli bo'lmaydi agar sizda tana harorati ko'tarilgan bo'lsa mana bu holatda paratstamol tabletkasini qabul qilish mumkin bo'ladi lekin paratstamol tabletkasi tana harorati o'ttiz sakkiz yarim gradus va undan yuqori bo'lgandagina qabul qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi agar bungacha chi degan savolni berishingiz mumkin agar tana harorati e, o'ttiz sakkiz gradusdan past bo'ladigan bo'lsa bunday bemorlar ko'p miqdorda suyuqlik ichishi e, qisib turgan kiyimlarini yechishi xonani biroz sovutishi kerak bo'ladi sovutish haqida aytganda xonada e, bor bo'lgan sovutgichdan ham oqilona foydalanishimiz kerak bo'ladi chunki noto'g'ri foydalanilgan mana xonada o'pkadagi mavjud bo'lgan sovutgichdan noto'g'ri foydalanilishi o'zi ham o'pka kasalliklarini olib kelishi va turli xil shamollash kasalliklariga sabab bo'lib qolishi mumkin bo'ladi shu bilan birga aytishimiz kerakki e, oila a'zolari e, mana shunday bemorda paydo bo'ladigan har bir e, elementga har bir simptomga judayam kuchli e'tibor bilan qarashlari kerak bo'ladi agar tana harorati uch to'rt kun davomida tushmasa yoki bo'lmasam yana qaytalasa yo'tal boshlan rivojlansa yoki bu yo'tal kuchaysa e, bemorni e, kichkinagina harakatida ham unda hansirash paydo bo'lsa mana bunday holatlarda darhol shifokorga ya'ni oilaviy poliklinikani shifokoriga qo'ng'iroq qilib har bir holat bo'yicha e, e, shifokorni ogohlantirishimiz kerak bo'ladi yana shu narsani aytishimiz kerakki agar bemorda avvaldan e, mavjud bo'lgan surunkali kasalliklari bo'lsa bu kasalliklarga hech qanday sovuqqonlik qilmasdan darhol bu kasalliklarni davolashimiz kerak bo'ladi masalan qandli diabet kasalligi bo'lsa shu qand miqdorini tushiruvchi qiluvchi e, preparatlarimiz bu insulin bo'lsin yoki tabletkalar shaklidagi dorilarimiz bo'lsin yoki arterial bosim bo'ladigan bo'lsa yurak ishemik kasalliklari bo'ladigan bo'lsa shifokor tavsiyasiga ko'ra bu dorilarni doimiy ichib turishimiz zarur bo'ladi shu bilan birga biz e, qon aylanish tizimini hech ham buzmasligimiz kerak bo'ladi chunki qon quyilgan joyda albatta mana bu kasalliklarni turib qolishi va mana shu joyda kasallik yallig'lanish e, protsessini boshlanishi mumkin jarayoni kasalliklarni boshlanishi mumkin bo'ladi buning uchun esa boya aytib o'tganimizdek ko'p miqdorda suv ichish harakat lozim bo'ladi qanchalik biz ko'p harakat qilsak organizmda qon shuncha ko'p yurishadi va har bitta organga kislorod o'z vaqtida yetib borishini ta'minlaymiz yana bir narsani aytishimiz kerakki e, bugungi kunda mana e, dorixonalarda e, ijtimoiy tarmoqlarda turli davolash sxemalari ko'p bo'lganligi uchun dorixonalarda e, tirbandliklar e, ko'payib ketmoqda mana shuni oldini olish maqsadida bir narsani aytib o'tmoqchiman bilib bilmay antibiotik va virusga qarshi preparatlarni shifokor tavsiyasiz qabul qilmang faqat shifokorgina sizda e, ko'rinayotgan klinikalardan kelib chiqqan holda sizga mana bu dorilarni e, berishi mumkin masalan aytaylik sizda tomoq og'rig'i bo'lib yoki ismi ko'tarilgan bo'lib siz antibiotik e, qabul qilsangiz buni qo'zg'atuvchisi virus bo'lsa demak bu sizga umuman ta'sir qilmaydi antibiotik virusga ta'sir ta'sir qilmaydi va shuni aksarisi agar sizda shu tomoq qichishi burun oqishi belgilari paydo bo'lsa-ku siz qo'shni aytgani uchun gazetada o'qiganingiz uchun yoki biron bir e, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganingiz uchun virusga qarshi preparatlarni qabul qilsangiz bu ham jigarga yoki boshqa bir organlarga salbiy ta'sirini ko'rsatishi mumkin shuning uchun bunday dori darmonlarni olishdan oldin albatta o'zingizni oila shifokoringiz bilan maslahatlashganingiz eng maqbul bo'ladi bugungi kunda bu kasallik bilan men chalinmayman bu kasallik meni chetlab o'tadi degan har bitta inson e, yangi anglashadi biz har kuni har doim har birimiz o'zimizni oila a'zolarimizni o'zimizni bu kasallikdan himoya qilishimiz kerak buning uchun uchta oltin qoida bor bu niqobda yurish bu tez tez qo'lni yuvish va ijtimoiy masofani saqlash ijtimoiy masofani saqlash deganda naqada nafaqat ko'chada yurganda biz e, ijtimoiy masofani saqlashimiz kerak balki xonadonda ham mana shu xonadon odobiga rioya qilishimiz kerak bo'ladi bu xonadonda ayniqsa bemor bo'lgan xonadonlarga kirib chiqish chiqishni cheklashimiz kerak bo'ladi ehm, yana ehm, bir narsani aytishim kerak mana bu kasallikni ga sizga qanday ehm, maslahatlar kerak bo'ladigan bo'lsa bugungi kunda toshkent shahrida har bitta oilaviy poliklinikada bemorlarni tez yordam tizimiga yoki bo'lmasam poliklinikaga bo'layotgan murojaatlarni ko'pligini ahamiyatga olgan holda e, bugungi kunda e, shahardagi barcha oilaviy poliklinikalarda o'ntadan mobil telefon raqamlari berildi va bu mobil telefon raqamlari har bitta mahalla fuqarolik yig'inlariga yetkazildi mana shu telefon raqamlar orqali siz o'zingizni oila shifokoringizga murojaat qilishingiz va siz uchun tegishli bo'lgan individual maslahatni olishingiz mumkin bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat